Привет, народ! И это трейлер моего канала. Ну что, погнали! Ну что, и если вы еще не подписаны на мой канал, жмите кнопку подписаться. И все. Пока на моем канале немного роликов, но все же стоит их посмотреть. Некоторые ролики популярные, а некоторые наоборот непопулярные и всякое такое. В общем, советую вам все ролики посмотреть и также поставьте лайк. Ну что ж, посмотрим мой первый ролик. Открытие канала. Я сделал такое торжественное открытие и сразу э, э, вроде на следующий день сделал еще ролик как крякнуть бандикам. Потом интро, как добавить верку в бандикам, как сделать трейлер канала. Э, то, что я делаю 3D интро, но э, этот ролик я удалю прямо после записи этого ролика, так как это уже не действительно. А потом мой сервер не работающий, Minecraft 1.9, интро для лилых фан сделал и Бэдварс, The Blazing обзор, распаковка, билд батл, карандаши, кастрюля, ну и стрим сделал. Так что советую вам подписаться на мой канал. Пока!